Acabamos de salir de Mindful Sound y es una pasada. hemos pegado como 4 horas o 5 de bus para llegar aquí y hemos hecho unas cuantas paradas mirando un poco algunos tracks, los reflejos en el agua, se veían las montañas, los ríos, precioso.